यहाँ हामीसँग अहिले साङ्गे पाल्जर सरी हाम्रो साङ्गे सर हुनुहुन्छ निमा र उहाँले क्याङ्गेन मेसिन लगभग अहिले इन्स्टल गर्नुभएको छ र उहाँबाट हाम्रो सानो क्याङ्गेन वाटरको बारेमा केही अनुभव उहाँले बताउनुहुन्छ है तपाईँलाई र सङ्गे सर तपाईँलाई वेलकम छ र अलिकति तपाईँले क्याङ्गेन वाटरको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न है अनुभव सुरु सुरुमा मिसेसले पनि क्याङ्गेन वाटर हाम्रो प्रमिला भनिले खान्छ अरे खाँदैछ अरे भनेर मलाई निकै मोटिभेट गर्नु खोज्यो तर मैले बताइनँ माथि बोलायो प्रमिला बहिनीले पनि बोलायो म गइनँ त्यहाँदेखि फेरि त्यसो गर्दा गर्दा बादमा फेरि यहाँ पर हाम्रो मिलन भाइकोमा हुँदाखेरि चाहिँ बोलाउँदाखेरि गएँ गएर त्यहाँ सुनेँ सुनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ ट्राई गरी हेर्छु थ्री मन्थससम्म कस्तो हुँदो रहेछ गरेर हेर्छु भन्दाखेरि मैले त्यहाँदेखि चाहिँ कन्टिन्यू त्यो क्याङ्गन वाटरलाई मैले सुरु गरेँ सुरु गरेपछि चाहिँ त्यसलाई मैले अरू पानी मिक्सअप गरिनँ त्यसलाई नै कन्टिन्यू राखेँ कन्टिन्यू चालु राखेँ राख्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन अलिकति यो ग्यास्ट्रिकको जुन कम्बर बाँध्थेँ बेलुका बेलुका त्यो जस्तै दिन बिग्रेपछि सास पर्नु थाल्यो कम्बर बाँध्न थाल्थेँ त्यहाँदेखि त्यो प्रब्लम चाहिँ कम्ती हुनु थाल्यो अलिकति अलिकति टोइलेट अलिकति बेसी बेसी रेगुलर गरिकन जानु पर्थ्यो त्यो पनि कम्ती भयो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले निश्चित गरेँ कि अब चाहिँ ल्याएर मात्रै हुँदैन रहेछ अब एकदमै फ्रेस एकदमै त्यो बबल्स निक्लेकै खाने विचार भएर चाहिँ मैले यो अहिले चाहिँ मैले यो मसिन जुलाईमा अर्डर गरेर अहिले हाम्रो सायदै छिटै आउने थियो होला लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि झन्डै करिब करिब एक महिना है एक महिना बादमा चाहिँ आइपुग्यो आएर चाहिँ आज चाहिँ हामी इन्स्टल गरेँ र आजदेखि चाहिँ यो क्याङ्ग्यान फ्रेस खाने विचार गरिरहेछौँ र हिजोदेखि टेस्ट गर्नुभयो सरहरूले है हजुर हिजोदेखि एकदमै ए र तपाईँहरू क्याङ्गेनमा सेटिस्फाई हुनुहुन्छ नि है हजुर त्यही सेटिस्फाई भएर नै किनभने त्यसले अलिकति धेरै नै राम्रो भएको महसुस भयो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो मसिन ल्याएको ओके ओके अरू जस्तै अब अरू मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले जस्तै अब आफ्नो हेल्थ कन्सियस जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ डेफिनेटली अब अब पत्याउनेलाई चाहिँ नपत्याउनेलाई त जति भन्दा पनि हुँदैन होइन एट प्रेजेन्ट जसले भइहाल्छ भन्ने सोच्छ है जस्तै अब जब आफूलाई इलेभेन्थ आवरमा मात्रै याद हुन्छ कि मैले गरेको भएदेखिलाई यस्तो हुन्थेन रहेछ म त्यस्तो नगरेको भएदेखिलाई यस्तो नगाएको भएदेखि त्यस्तो हुने थिएन रहेछ तर वास्तविकमा चाहिँ हामीले हेल्थ भनेपछि चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ हेल्थ इज वेल्थ है त्यसले गर्दाखेरि